Прежде всего стоит учесть, что данное упражнение является всего лишь усложненной версией взятия на грудь из ямы классического. Ссылка на него в правом верхнем углу и в конце видео. Существует три основных варианта выполнения данного упражнения, а именно с тремя паузами при съеме ниже колен, выше колен, а также отдельно пауза ниже колен и пауза выше колен. Паузы стоит удерживать от 2 до 5 секунд в статическом неподвижном состоянии. Данные паузы намертво закрепят ваши углы в тяге и создадут для вас мышечную память. Также выполняя данное упражнение с адекватными весами, вы формируете запас скорости. Все это работает следующим образом. Тяга из ямы грузит ваши ноги на старте, а паузы отбирают скорость и полностью убирают разгон снаряда. И без правильного конечного угла, именно выше колен, вы просто не сможете эффективно подорвать штангу что вынуждает вас терпеть накрытие. Плюс ко всему, если вы не сделаете мощный подрыв в конце и не уйдете быстро под штангу, подкручивая локти и освобождаясь от помоста, то вы также не поднимете снаряд, что вынуждает вас делать все верно и точно. Соответственно, убрав все утяжелители, так скажем, в данной тяге, а именно паузы и саму яму, вы буквально почувствуете себя окрыленным на обычном классическом взятии на грудь. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение с весами не более 70%, четырех подходах до двух повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если что-то я не досказал вам, то обязательно задавайте вопросы в комментариях. Всем здоровья, удачи и новых рекордов. До встречи в новом выпуске.